السلام علیکم دوستو کیا حال ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم سے دوستو آپ میرے چینل دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل زبیر شاہ دوستو گوگل ایڈ سینس سے ریلیٹڈ ایک نیو اپ ڈیٹ آئی ہے اس میں کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے اس کو ہم نے اوکے کر کے یس کرنا ہے اب وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں آج کی ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو کانڈی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے تو چلیں جی آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع دوستو گوگل ایڈسنس کی ایک نیو اپڈیٹ آئی ہے اگر اس نیو اپڈیٹ کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لکھی ہوئی ہیں اس کو ہم نے پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد اس کو ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے ایکسیپٹ کرنے کے بعد اس کو ہم نے پھر اوکے کرنا ہے اس کے بعد ہمارا گوگل ایڈسنز ہے وہ بل دوبارہ اسی طریقے سے چلے گا اس میں کوئی ایشو نہیں آئے گا اگر ہم اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو اوکے نہیں کرتے تو گوگلز پھر ہماری جو پیمنٹس ہے وہ روک لیتا ہے یا روک لے گا تو اس کی اب ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں کیا ہیں تو چلیں جی اس ویڈیو میں میں آپ کو لے چلتا ہوں اور جو ان کی میل آئی ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کس طرح کی ہے دوستو یہ کچھ اس طریقے سے ہمارے پاس یہ میل آیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیئر پبلیشرز لکھا ہوا ہے یہاں پہ کچھ اور اس میں کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لکھی ہوئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ سارے میں نیچے کرتا جا رہا ہوں یہ آپ اس میں دیکھیں خود آپ تسلی سے پڑھ لیجیے گا اور یہ ساری چیزیں آپ پڑھنے کے بعد جب اچھی طرح آپ کو تسلی ہو جائے گی کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے اور میں ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرتا ہوں تو آپ نے ان کو سب سے پہلے جلدی سے پڑھ لینا ہے جب آپ ساری چیزیں اس کو آپ پڑھ لیں گے پڑھنے کے بعد پھر یہ آپ کو سامنے لکھا ہوا ہے I accept the terms and condition اس میں آپ نے بلو ٹک کرنا ہے بلو ٹک کرنے کے بعد آپ نے اوکے کر دینا ہے جب آپ اوکے کریں گے تو آپ ڈائریکٹ اپنے گوگل ایڈسنس اکاؤنٹ میں پہنچ جائیں گے اور اس طریقے سے آپ کا جو ایشو تھا وہ دیکھیں یہ ختم ہو گیا ہے اور آپ کا گوگل ایڈسنس اکاؤنٹ کھل چکا ہے میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھاؤں ان سب کو آپ نے تھوڑا سا ریڈ آؤٹ کر کے ایکسیپٹ کر دینا ہے اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اگر ہم نے گوگل سے ہم نے تعلق اچھا رکھنا ہے گوگل ایڈسن سے یوٹیوب سے تو ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو فالو کرنا پڑتا ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہمارے نقصان میں ہوتے نہیں ہمارے نقصان میں نہیں ہوتے بلکہ وہ تھرڈ پارٹی ہماری ایک دوسرے کی جو جتنے بھی ہیں کسی کو وہ نقصان نہیں دیتے سب کا فائدہ کرتا ہے تو یہ کچھ گوگل کی new Google AdSense account کی نیو اپڈیٹ تھی جو کہ میں آپ کے سامنے لایا تو اس میں آپ نے کچھ نہیں کرنا تھا جسٹ یہی ایک تھوڑا سا چھوٹا سا سٹیپ تھا سٹیپ آپ نے کیا اب ہمارا گوگل ایڈسنس ایڈ سینس دوبارہ نارمل ہو گیا ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی انفارمیٹیو تھی تو اگر آپ کے لیے یہ ویڈیو اچھی ہے انفارمیٹیو ہے اگر آپ کو نہیں پتہ تھا اس کا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے چینل پہ نیو ہے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اپنے فرینڈس کو بھی ضرور شیئر کریں اسی کے ساتھ ہی زبیر شاہ کو دیجیے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور رمضان شریف کا تیسرا عشرہ بھی شروع ہو گیا ہے میری طرف سے سب کو رمضان شریف کا تیسرا عشرہ مبارک ہو اور جو تیسرا عشرہ ہے آپ کو پتہ ہے اجرت کا ہوتا ہے پہلا ہوتا ہے رحمت کا پھر دوسرا مغفرت کا پھر اجرت کا تو ماشاءاللہ اللہ قرآن پاک کا ہماری مسجد میں ختم بھی ہو گیا ہے اور آپ کی مسجد میں بھی تیئیس کو پچیس کو یا ستائیس کو ختم ہو جائے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ روزے بھی رکھ رہے ہوں گے اور تراویح بھی پڑھ رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آپ کے پیرنٹس کو خوش رکھے اپنوں میں رہیں اپنوں کو خوش رکھیں زبیر شاہ کو دیجیے اجازت نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ بھی لیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد